हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एक डेटा हमारे पास है और यहाँ पर आप देखिए ये जो रोल नंबर है ना ये रोल नंबर के बेस पे अगर मैं रोल नंबर फाइव करता हूँ तो यहाँ फाइव रोल नंबर वाले का पूरा डिटेल देखिए यहाँ पे शो हो रहा है अब इनका एक नंबर है सुरेश नाम है इनका सैंतालीस नंबर पहले सब्जेक्ट में है तो रोल नंबर फाइव का चेक करते हैं नाम सुरेश है पहले में सैंतालीस दूसरे में पचहत्तर टोटल एकदम सारी चीज़ें सेम आ रही हैं तो ये कैसे हुआ इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले क्या करते हैं इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं तो यहां से कॉपी करते हैं और यहां पर ले चल के पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको शुरू से बता सकूं एक एक चीज बता सकूं कि इसमें कैसे क्या हो रहा है ठीक है अब ये तो डेटा हो गया पेस्ट अब यहां पर क्या करना है यहां पर हमको लिखना है रोल नंबर या एक काम कर सकते हैं यहां से रोल नंबर को कॉपी करिए ये कॉपी हुआ और यहां पे कर दीजिएगा पेस्ट ठीक है तो यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है आपको यहाँ पे आइए कंट्रोल वी कर दीजिए ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ से कॉपी करिएगा ये कॉपी हो गया देन यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिएगा तो ये पेस्ट हो गया अभी करना क्या है यहाँ पे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बनानी है तो क्लिक रखिए यहीं पर ठीक है और यहां से आ जाइए डेटा टैब में ये जो डेटा टैब है यहां पर आकर के क्लिक कर दीजिए डेटा वैलिडेशन पे जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा लिस्ट ये जो लिस्ट दिख रही है यहीं पे क्लिक कर दीजिए अब लिस्ट के बाद ये जो पूरा रोल नंबर वाला हिस्सा है ना इसको सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट कर दिया बस यहां से ओके कर देना है तो अब आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा रोल नंबर ठीक है अभी कमाल होना बाकी है तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए यहां से इसको सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल सी प्रेस कर लेता हूं क्योंकि हमें ये पूरा डेटा चाहिए तो कंट्रोल बी कर देता हूं ठीक है और ये जो टाइटल है पूरा टाइटल टाइटल का पूरा डेटा हमें चाहिए था तो ये हमने कर दिया अब यहां पर हमको लगाना है फिल्टर फॉर्मूला ठीक है ध्यान दीजिएगा कौन सा फॉर्मूला फिल्टर फॉर्मूला लगाना है तो चलिए लगाते हैं इज इक्वल टू फिल्टर ठीक है तो फिल्टर में कह रहा है कि एरे एरे बताइए तो ये ही हमारा पूरा एरे है पूरा डेटा आप सेलेक्ट कर जाइए यही आपका पूरा एरे है ठीक है कॉमा लगा दीजिए कॉमा लगाने के बाद ये जो पूरा हिस्सा है ना रोल नंबर वाला क्योंकि रोल नंबर ही हमने यहाँ पे लिया है यहाँ पे देख सकते हैं ना ये रोल नंबर ही लिया है हमने तो ये हमने सेलेक्ट किया ठीक है और यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं और इसको सेलेक्ट करेंगे ये जो दिया है ना ड्रॉप डाउन में इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे यहाँ से बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए राम का पूरा डेटा आ गया अब अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ रोल नंबर टू कर देता हूँ तो ये श्याम का पूरा डेटा आ गया और रोल नंबर फाइव करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सुरेश का पूरा डेटा आ गया रोल नंबर सिक्स करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं अमित का पूरा डेटा आ गया आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा thank you for watching this video